والله قاعد اسمع ولد ولد وخرني اي وخرني وخرني هذا دليل كله كله كله هذا خشب تسوي فيه ماجنا مكسور تليفون شيني انا خشب بيبسي خله هذه الساعة ما ادري شو اسوي فيها بس حلو نقدر نسوي اوه ماي جاد نقدر نسوي سلاح والله ما ادري والله متردد اصنعه ولا لا يلا build build build my friend! ايه والله والله ينفع ايه خلينا نشوف وين بنروح طبعا احنا خلصنا المدينة هذه احنا بنروح المدينة هذه اللي هي فيلد جريل جري ما ادري المهم خلينا نروح هني المدينه هذه لما تصير بيودينا الخط يمكن بيفتح لنا وايد خطوط خل نروح المدينه هذه ونشوف شنو اللي علينا لك يا شباب والله وصلنا وصلنا المدينه الثانيه طبعا في اشياء انا احتاجها عندي يبي يبيلي شو اسمه iron او سكراب ولا اي شيء بس يلا ما عليه هذا اوه هذا شنو هذا فيه سكراب اقدر اشيل منه حديد نحتاجه الاكل الصحن الكلاب قول <gasps> له هذا شنو شو يسمونه نسيت اسمه grabber سو وات ذا فاك وخر ليش كذي ليش ليش ثقيل والله تصدقون هذا حلو ينفعني وين الجنطة التاور always ستاند على ما اعتقد انا عرفت ان الماما group الماما اولا Wow! Wow! احمله في ناس قاعد ترمي ما في زومبي هني في واحد هني هذا واحد اطقه ولا يمكن فريندلي If you want to dodge death, I suggest you hand over every drop. Don't point that weapon and give me what I. يلا موت بس حط سلاحك يلا موت بس <laughs> ايش قاعد يخربط هذا قاعد يقول لي لا شو اسمه She will say and do anything to further her own Whoa, whoa. selfish agenda. Do not be. تعال تعال تعال تعال تعال She will not help you. She انا بس بتجرب اني اقدر ادزه ولا ما اقدر ادزه توني دريت اني اقدر ادزه ولكن تعال يلا موت اح في احد قاعد صوت احد قاعد صوت واحد اوه هاي واو I'm so... E... easy easy easy I'm friendly Try my patience. I'm fuck stick. This I'm- is the last demand. I'm friendly I'm friendly Anyway, you will give us no choice. but Consider you an enemy اوه of the town. ما ادري طلقات We do not wish this. Do not. ابي ابي The tower will آه ايوه والله شو انا طلعت ايزي آه. ماي جاد شنو هذا آه يا قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي أنا أصلا عديت مرحلة إنه احس اني تدمجت ابى اخذ باندج اي والله شوف دمي اي هذا سلاح هذا سلاح البنت يبغى اخذك اوه قلبي أه، بسم الله بسم الله قلبي عبرني والله السلام عليكم السلام عليكم شنو تبي؟ تبي bandage؟ يلا حاضر حاضر احلى bandage عطيتك يا بعد قلبي والله والله يبي bandage انا ما عندي bandage حق نفسي Ay! أوه أوه قلبي يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه ماكو فلوس حجي ايه ليلك شو شو شو يو انا سويت فيك اوف سموحة والله السموحة آه. لا تعبت تعبت تعبت تعبت أوه. اي أوه. لا Ah! Ah! Whoa! Honestly, wait. في شيء كنا فوق وخر ما في احد هني آه آه استغفر الله آه. وخر عن وجهي خوفني والله خوفني ماي بليس انا برجع البيت ابي ارجع البيت لانه ما عندي اغراض عشان اكسر ابي اسوي لي شيء اسويه ما عندي اسلحه ما عندي اغراض بروح اضبط نفسي بعدين ارجع للمكان واعدل نفسي نرجع البيت اوه والله بطلوا اشياء لي ما راح اجي لهم الا اخر شيء بعدين نرجع البيت اوه ماي جودنس اوكي هني انا هذا اصلا والله ما ما ادري شنو فيه الو الو الو الو هلو ما في شيء هني اه طفيته اح أه. في صوت Hello. Hello. Dear? Oh, والله في. Oh! Oh, it's a Okay, hello. Can say hello. Hello. Hello. ووتر فيل ما ادري Hello? شنو هلو Waterfall. What'd you just say? أح ردوا علي waterfall هار يو هال اوكي Waterfall? That's not possible. Who? I came to NOLA to meet up with an old timer named Henri, speaking to you through his radio. He wound up dead, along with a bunch of other folks. No, look, I don't know anything about a dead old man. The old man had a name, the old man and it was Henri. And it seems like Henri was trying to track you down. There must have been a reason, right? I'm telling you, I don't know anything about what's going on up there. There's no reason to track me down right now. اه شنو هذا بسم الله What was that? بسم الله شنو هذا في صوت يعني بسم الله دي خلينا نكلم fuck shit no I should never have known no no this ends now right fucking now هذا الشيء هذا الشيء سلاح ما عندي شنو هذا كله كنيسة وما شنو اسم هذا شنو اوه في مفتاح مسكر هذا يبي له يفتح المفتاح Bismillah. Visi ini. Hei. سلاح والله ما ادري ضلغتين هذا قريته ألف مرة بسم الله أنا ويني أنا ويني خلنا نحاش رجعنا رجعنا ما عندي أسلحة طفي هذا خل شد كنيني اعطني الكريسبو I'm hungry. يعان You have to have something to spare. I'll take whatever you got. Hunger pains have hit me hard. يلا يلا يلا Show some mercy. ما اسف ما, سويت لك شيء خلاص سمو ها شنو قال لي شنو قلت لي شنو قلت لي قبل شوي شنو قلت لي وخر انت عني آه. You gotta spare me food. أنا, أنا عندي أكل عشان أعطيك أكل؟ أنا أكل حق نفسي ما عندي. مرة واحد يقول لي يبي bandage ومرة واحد يقول لي يبي أكل. شنو هذا؟ Hello there في حد موجود بالبيت anyone here اوكي okay. اوه قلبي لا بسم الله بسم الله في احد ثاني؟ اوه ماي جاد هذا شنو؟ وخر يا يما انا المفروض اركز على كل باب ينفتح أوه. آه وخر آه. وخر وخر عني وخر عني انا متى خلصت البيت هذا كله خلصت البيت هذا كله منحاش موت موت فجرت راسه جمجمته راحت آه، ما في طلعه هني وخروا وخروا عني وخروا عني وخروا آه. آه. في واحد ميت هني السلام عليكم اي ميت اي ميت ميت لا ميت خلنا نتأكد بس اي ميت لا لا خوش والله خوش تاوة اي خوش تاوة خلنا نحطاني خلنا نشرب آه. آه. هذا باسبورت شنو اثنين ثلاثة اثنين خمسة قاعد اسمه صوت زومبي آه! والله قاعد اسمع ولد ولد وخرني اي وخرني وخرني وخرني وخر اخر اني قلبي النايف مالي راح ينكسر واو أهم. أهم. كاني ما شفت شيء بس كاني ما شفت شيء أه. أه، كاني ما شفت شيء انا اليوم الاول كنت افتش زومبي اذا كان عنده فلوس اليوم قاعد اشوف والله اني تا... كاش ماني كاش قلبي قاعد يعورني والله كمان قاعد بالبيت هذا وايد اغراض حلوه قاعد تطلع لي وما اقدر اشيل ولا اي شيء بس خلنا نمشي خلنا نمشي تعبان آه. أوه. موت Gut. ديتي اقعدني اقعد <laughs> تعال بس لا لا لا نايف ابي والله هم اللي يولي انا مو ماني غلطان هم يوني وما هذا منو؟ شنو تسوين؟ شنو؟ ايش تبي؟ والله من عيوني ولكن ولد انت من عيوني يا مرة وينك وينك حنيب لك باندج اه والله ما عندي والله حبيبتي ما عندي حياة من عيوني ثنتين حنيب لك bandage. والله ادور لها bandage. انا قبل شوي شايف bandage وينه ايوه هذا ال bandage. لقيته وين راحت؟ وين راحت؟ شنو تسوي؟ شنو؟ هذا ال bandage. عيونك بنتين على bandage. حجي حق نفسي ستينتي موت وين راحت المرة؟ لا شكلها ماتت ولا نحشت من الزومبي موت ولا وايد زومبي ولا ولا واخر واخر واخر حبيب قلبي آه، <clears throat> فتح لنا مر امكنه ثانيه بعد المهم طيب يا جماعه وصلنا لنهايه المقطع لا تنسوا ال like واشتراككم بالقناه ودعمكم لي تكفون يا جماعه ما اطلب منكم شغله انا بس ابي لايكاتكم ان شاء الله توصلون المقطع هذا حتى لو عشر لايكات اكون شاكر لكم أه وبس راح اصور الجزء الثالث و احبكم وايد مع السلامه